Flashing, flashing, flashing! TV. Dass du nicht hier bist, du. Side one. Einer ist Vent Room, ist Vent Room. Einer ist uns, einer Vent Room. Defusing. Schade, hey! ich versucht, aber es war. Hinten, ganz hinten. Oh! Nice. Was, Alter? 哪里？